colores! Hola amiguitos, bienvenidos a Juegos y Colores. Hoy vamos a pintar y colorear y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Celeste. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. Anaranjado. Amarillo. verde. 对。 pondremos Diamantina. Glitter color rojo.

glitter verde. Glitter azul. Glitter morado.